हमको लीड्स का प्रॉब्लम नहीं है we are getting leads you get me the thing is we already have leads मुझे वो सब करने की जरूरत नहीं है मेरा प्रॉब्लम लीड्स नहीं मुझे लीड्स आ रही है मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अब जो ये लीड्स अच्छा कन्वर्ट हो रही है मेरा प्रॉब्लम ये है कि वो जो काम आ रहा है उसको हम कंप्लीट कैसे करें मेरा वो प्रॉब्लम हम लोग जो हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं हम उनसे the number of leads we generate is double literally double